Es una carrera de ratas Unos corren y otros no Unos lauful, otros basta. Son algunos como tú Cuando los gatos se cansan se van pa' casa Los ratones salen a coger la luz Tienen miedo, la ciudad está plagada Hay sirenas y se tiñe todo de azul Yo no he hecho nada Sigo las corrientes que hace el río Agua, agua Corre porque si no, no te salvas es una carrera de ratas ratas, ratas, ratas, Esto es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas, ratas. Esto es una carrera de ratas. Es una carrera y tenemos derecho a correr, pero no joder, como perros Cortamos la correa de nuestro amo humano humanos, atendemos por si nos van a morder Chaqueteros, canallas, rufianes Muchos puntos cuando sobre el agua tienen sed La derrota no encaja en los planes los ratones en la calle oyen sirenas otra vez Yo no he hecho nada, pío pío Sigo las corrientes que hace el río Agua, agua, corre porque si no no te salvas Esto es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas esto es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas, ratas. Esto es una carrera de ratas. Yo no he hecho nada. Sigo las corrientes que hace el río. Agua, agua. Corre porque si no, no te salvas. Esto es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas. Esto es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas, ratas. Esto es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas es una carrera de ratas, ratas, ratas, ratas, ratas, ratas. es una carrera de ratas, ratas.